Wel, yn adeilad Cyngor Caerdydd, fe fi grŵp o ymgyrchwyr iaith yn protestio ynglyn â chynlluniau ar gyfer ysgol newydd. Maen nhw'n anhapus efo'r syniad i godi ysgol ddwy ffrwd, un Gymraeg, un Saesneg, fel rhan o ddatblygiad tai newydd plas dŵr ar gyrion y brif ddinas. Adroddiad Sara Esyllt. Mae'r olygfa wrth yr o ganol Caerdydd i gyfeiriad Llantrysant wedi newid yn sylweddol dros y misoedd diwetha. Mae canoedd o dau yn cael eu codi yma fel rhan o ddatblygiad plas dŵr. Mae'r sylw wedi troi nawr at yr addysg fydd ar gael i blant y teuluoedd fydd yn symud yma. Codi ysgol ddwy ffrwd yw'r syniad, ffrwd Gymraeg, ochr yn ochr a ffrwd Saesneg. Fe fydde 30 o ddisgyblion yn cael addysg yn y ffrwd Gymraeg, fe fydde 30 disgybl hefyd yn cael eu haddysgu yn y ffrwd Saesneg, ac fe fyddai hyd at hanner addysg y disgyblion yn y ffrwd Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond dyw ymgyrchwyr iaith ddim yn hapus. Maen nhw am weld ysgol gyfan gwbl Gymraeg, ac er mwyn dangos hynny, ath pedwar o aelodau Cymdeithas yr Iaith ati i feddiannu adeilad y cyngor amser cinio, gydag eraill yn protestio y tu allan. Mae hwnna'n gyfoddawdiad mewn ffordd, yn dweud. Mae fe'n ma fe gweud, o fe newn i hyn, a fe newn i, mae bydd y Gymraeg yn iawn. O, mae rhaid chi gael digon o strwythur ni le, fel bod y Gymraeg yn cael ei hyrwyddo, a bod y Gymraeg yn dod yn beth normal, yn hytrach nag yn, yn gyfoddawdiad chmwyd o fewn rhyw ffrwd. Wedyn, unwaith i chi'n gweud, o bydd yna rhywfaint o Gymraeg yn y ffrwd Saesneg, byddwch chi wedyn yn goffa penderfynu, wel, o, faint o Gymraeg di, a pryd, pryd ddylen ni siarad o Gymraeg, a wedyn chi'n chi ddim yn gwneud yn peth naturiol wedyn bod y Gymraeg yn bresennol yn yr ysgol ar ei chyfan. Dwi'n meddwl um, bod uh, digon o asgolion um, uh, Saesneg nawr ac um, mae uh, plant um, angen uh, cyfle, cyfle i ymarfer siarad bob dydd mwy. Felly uh, bydd yn well uh, cael asgol Cymraeg. Yeah. Ond gwrthod dadle'r ymgyrchwyr mae Cyngor Caerdydd, gan fyny bod datblygiad plas dŵr yn gyfle i drio rhywbeth cwbl newydd. Dyma fydda'r tro cynta i'r Cyngor roi gymaint o bwyslais ar y Gymraeg mewn ffrwd Saesneg yn un o'i hysgolion. Fe fydd Cabinet y Cyngor yn trafod y cynlluniau ddydd iau.